Alright, alright, siphinde sabuya. Namhlanje senza i-logo ye-Chrome, Google Chrome, Google, Google Chrome. Yabo, senza i-logo yakhona. So, so semsi Photoshop. Mm, yeah. Lama files lawa uzowa-downloada for free website yethu if uyawadinga yabo. So, sisebenzise i-Adobe Illustrator siyivuleni. and saw ila phezu umsebenzi obuswazi uzama siyivoyisi sasekuseni sayimbi yeah so create new document uh usize esosebenzisayo thina 1000 point by 600 point uh ile landscape niyibonayo asilinde ivuleke yale phezu komsebenzi Mm, espresso yeah right so iyona la mm, sibeka kanje make sure <clears throat> before uqale upresse la ulayer or F7 eh uzothatha samsam la uphose la eceleni so khona kuzoba easy mm, then sisebenzise i-ellipse tools asidobeni i-cycle nje day cyclic action છે SNZM the at least to two right mm-hmm, right so after sidwebile asidwebeni be triangle two. so i-triangle nama-point amangaki out 3 right I see it's so. Okay, before see siqhubeke make sure it's aligned i-align la Let's put align yes then I press aside press a corner. something range. let's zoom again 8 ukuphuma sibheke okay iplay e yes so nama-triangle aphumayo ingawara siwasebenzisi <clears throat> kumele aphume because i-stroke si-align ngaphandle yabo then esifuna isenta ke futhi nangala Jawohl. Spoon, spoon. Yeah. The rice. Okay, spaghetti rice compare. Rice. Alright, la. As well la. Samduplicator verse lo angithi duplicator nje but nangu aye ngaphezulu and then esidwebeni ke manje sidweba la sidweba kanje ngelist iphuma kancane esithi 1 2 3 4 5 6 7 so overlap e both side la phezulu ithi kuphuma la also nala izansi ithi kuphuma futhi again yabo same thing applies nala No. 소스폰의 인트에서 right personal la right so since it's 90 kanje I see zisimene sibone skis sinento kanje then sikhighlighta konke then sizela ku builder shape tools nami builder shape tools then after so clicka according mm, igcina kanjani hayi igcina kanje also nala igcina kanje also nala igcina kanje yabo so the shape yangaphandle yiyo le nami singakhipha ke lokhu into besiyidinga siyenzekile then le siya highlight again ya sinento ekanje hop iyabonakala aseke sibheke ama-colors ayo nasiwabekela ngaphandle siwafake yini alright alright Lika. la press u, u, u L u I I mean mm -hmm. yellow right mm -hmm. Ooh free like come up local so <clears throat> excuse the arrange right so lokho ovalephile uma singakhipha sikudelete keep it sikudelete records iliyoko overlay pa kalini let's zoom in okay new era saibona kipelokhu kipelokhu oh, size la antsike la antsike lokhu So iyona le besiyenza no sorry la white senzani manje la u-white ungaphandle senze kanje <clears throat> nakho cishe senza imistake seyigrupha iyona le bese yenza i Google Chrome logo ya iyona le if like uyithandile uh, please subscribe like share yabo urate ke comment urate so mina sengiqedile sengiyaphuma okwami bengisenhlanganise nawe sekuphelile bye bye ngithanda nami